الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وبعض أحبتي في الله بعض الناس اختلطت عندهم الأوراق بين العادات والعبادات فأدخلوا في الدين ما ليس منه وزادوا أمورا ليست من الإسلام في شيء فأحلوا وحرموا بغير علم إذا أردت أن تميز بين العادة وبين العبادة وأن تفهم دينك فهما صحيحا فتابعنا في هذه الحلقات من كنوز